ትዝታይ ዘወትር ወደኔ የመጣን እፎይ የምልበት ሕይወቴ ጊዜ አጣን ነያቅ በጠበጠኝ ልቤም ቤት እያጣ ሞቶ ካላረፈው ካልያዘው የትዝታ ስሜት እየወዘወዘው ይሉኝታን አያውቅም ሰው ፍቅር ከያዘው ታስሬ ብታዩኝ በትዝታ ገመድ ሳይወዱ ወድጄ ገብቻለሁ ወጥመድ። አይዞ የሚለኝ ሰው እንዴት ልጣ ዘመድ ያሳለፍኩት ሁሉ ትዝ ሲል እምባ ዘንድሮ ብቻዬን እንዴት ልገፋው ነው ለጤናዬ የማይደልስ በሽታ ነው። ትዝታ በስሜት እያብሰለሰለኝ አንዱንም ሳልይዘው እያንቋለለኝ ተጎዳ ውስጥ ውስጡን አድርጎኛው ታዛ አልረሳ ብሎኝ የፍቅርሽ ትዝታ ነይ ነይ ጎፈሬ ይለኛል የሰውነሽ ና ምን የሰው